Yes! 大厅里出现一架钢琴，我会唱歌给你听，哪怕好多盆水往下淋。夏天快要过去，请你少买冰淇淋，天凉就别穿短裙，别再那么淘气。如果有时不。 是扑火的飞蛾，没有什么事情是不值得。为你唱这首歌，没有什么风。